pour ce couple. Je m'adresse à tous les couples. Alors que adoré Dieu, j'ai vu beaucoup de couples en difficulté. J'ai vu des esprits méchants qui entrent dans les maisons, qui entrent les couples. Ah, in the name of Jesus, je commande à toutes ces forces de sortir de vos maisons, de sortir de vos corps, de sortir de vos entreprises. By power of Holy Spirit of God, où que vous soyez, je Commande à ces esprits impurs, à ces esprits maléfiques de quitter les couples, de quitter vos familles, de quitter vos maisons, où qu'ils soient, où qu'ils soient, où que vous soyez. Je commande, je commande à toute force du mal de sortir de vos vies, de sortir de vos maisons. My power of oh Holy Ghost, my power oh vous où que vous soyez. Je commande à tout esprit de mari de lui, de femme de lui, je suis impur, qui vous vole, qui vous vole votre vie. de leur vie. Esprit impur, esprit de mort, esprit de maladie. I command you, I un you, Ces choses doivent sortir. Ces choses doivent sortir. Ces choses doivent sortir. purple. Something is a purple. Something is a purple. Something is a purple. Something is a purple. Something is a purple. Something is a purple. Something is a purple. Ah, come on, you Satan. I come on, you Satan. I come on, you Satan. I come on, you Satan. Sois, écoutez le son de ma voix. vous que tu sois, esprit impur, esprit méchant, sors le corps, sors le corps, sors le corps, sors le corps, sors le corps, sors le corps, sors le corps, sors le corps, sors le corps, esprit de mort, esprit de mort. ah. ah. sort, il sort, il doit sortir, ils doivent sortir, ils doivent sortir, il doit sortir, il doit sortir, il doit sortir, il doit sortir. Je commande à toute force du mal de sortir. Je commande à toute force maléfique de sortir. Ça, comment. name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La parole est sortie. Aucun esprit impur ne sera résister à cette puissance. Aucun esprit impur ne sera résister à cette puissance. Aucun esprit méchant ne sera résister à cette puissance. Reçois ta délivrance, ma fille. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Recevez votre délivrance. esprit de mort. Sors de cette fois. Esprit de mort. Ah! La mort seule cette pas continue à chasser la mort. Et dans les ce Jesus aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le diable est un menteur. Je commande à tout esprit de mort de sortir. Vomir, vomir, Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Aucun démon. saura résister à cette merveilleuse présence qui est d'or, qui nous a été faite par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Jeunes gens, recevez la grâce. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Vous ne resterez plus sous les juges. La grâce est venue sur cette famille. Father, thank you. Father, thank you. La grâce sur cette famille. La grâce. La grâce. Recevez la délivrance. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Oh my God. This is your time. Maintenant, c'est ton temps. Reçois la délivrance. Le serpent qui veut te tuer, je le commande de quitter ton corps maintenant. Serpent, esprit de mort, sors de cette femme et sors de sa famille. Out! Ah! In the name of Jesus Christ. Come out! Come out! Come out! Come out! Come out! Come out! Come out! Come out! Tu dois sortir d'elle. Tu dois sortir d'elle. Tu sors de cette famille. Le réveil du sort par la bouche maintenant. Go! Yes, Yes, on Tout esprit impur qui menace ta vie, je le condamne à disparaître. Je le condamne continuer le travail là-bas. Je condamne à tout esprit impur de disparaître de ta vie. In the name of Jesus Christ. Quelqu'un dit mon Père, mon Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, secours-moi Père, délivre-moi de tout mal, délivre-moi de tout méchant, délivre-moi de les chaînes de Satan. Père, envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, que les chaînes tombent, les chaînes de Satan tombent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan sort. quitte ma vie. Satan, sors. Quitte ma vie. Satan, sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Levez les mains. Lift up your hands. La grâce de Dieu, source du salut, se révèle. Les chaînes tombent. Je ne dis pas demain. Où que vous soyez, la grâce de Dieu se révèle maintenant même où que vous soyez, quel que soit le lieu où vous êtes, l'endroit où vous êtes, même si vous êtes dans la rue, vous êtes en train de me suivre, la puissance de Dieu vous visite maintenant. La puissance éternelle, la puissance éternelle, la puissance éternelle, la puissance éternelle vous délivre des chaînes de Satan. Maintenant! Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant. C'est lui-là. Il est venu chez toi. Les chaînes tombent. Les chaînes de la famille. Les chaînes de malédiction. Les chaînes de qui te retient. Ces chaînes tombent. Je commande maintenant à ces chaînes de tomber. Je commande maintenant à ces chaînes de tomber. Je commande maintenant. Now. Je commande maintenant. Où que tu sois, je commande maintenant. Même ceux qui sont sur Zoom, je commande à toutes les chaînes, à toutes les chaînes de Satan, de malédiction, de famille. Tom, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. shekete rebaka shekete reba rebatasha ikapo baba resheta hama reshata ta ta ta ta ta kariaba kashekete reba shahata yeni shirki tombisi yeni shirki tombisi come on come on come on come on come on cette chance de lâcher ma vie. Lâche ma vie. Get in. Who are you? I break your power. Je détruis ta puissance. I break your power. Je détruis ta puissance. I break your power. Je détruis ta puissance. toi? Who are you? Tu fais quoi dans ce corps? What are you doing to the body? Tu fais quoi ici? What do you do here? Que veux-tu ici? What do you want? Hein? Vous ne me pouvez pas. Je ne, te, je ne, te, je ne peux pas quoi? Qu'est-ce que je ne peux pas can ah, celui qui est à moi peut tout. C'est lui qui est à moi peut Tu ne crois pas Je viens de t'arrêter là. Ça fait combien de temps tu détruis De décennies. Tu l'as détruit pourquoi Qu'est-ce qu'elle a fait Oh. Elle a tout. C'est pourquoi tu l'as détruit. This is why you want Toi, to destroy her. Who are you? Quel est ton nom? What's your name? Quel est ton nom? What is your name? Esprit impur. Unclean spirit. Esprit de mort. Spirit of death. Quel est ton nom? What's your name? Donne-moi ton nom. Give me your name. Donne-moi ton nom tout de suite. Give me your name right now. Hein? Moi, laissez-moi. Qu'est-ce que tu as mis dans ton corps What did you put into her body? Tu as mis quoi What did you put? Tu veux la détruire do you want to destroy Pourquoi tu veux la détruire Why do you want to destroy Parce qu'elle est belle. Because she's beautiful. À cause de sa beauté, tu veux la détruire. Because of her beauty. Tu es menteur. You are a liar. Tu es menteur. You are a liar. Tu es menteur. You are a liar. Qu'est-ce que tu as mis comme maladie dans son corps What did you put like sickness? Tu as mis beaucoup de maladies. Elle est toujours malade, malade, Elle est toujours malade. Depuis trois ans, elle ne travaille pas. Depuis trois ans, elle ne travaille pas. C'est toi qui as fait ça. Oui. You are the one who has done it. Tu es vraiment un esprit méchant, Lord. You are real and wicked. Un esprit de mort. Spirit of death. Mais tu ne la tueras pas. But you won't kill her. Et pourquoi tu ne réussis pas? Je ne sais pas. Qui t'a envoyé? Who sent you? <laughs> Euh, pourquoi elle prie Pourquoi, pourquoi elle prie, ouais, Qui t'a envoyé dans son corps Who sent you into her body Qui t'a envoyé ici Who sent you here Qui Who Aujourd'hui, Today, je t'arrête. I arrest you. Je t'arrête. I arrest you. Pourquoi je veux entrer dans ta famille je I want C'est lui qui a été envoyé. I'm the one who has pour libérer cette fille d'Abraham. To release Parce que tu veux qu'elle devienne comme toi, n'est-ce pas Elle est déjà. <laughs> She is already. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas entendre ça. Tu n'aimes pas entendre ça. Je n'aime pas ça. Pourquoi tu n'aimes pas ça Parce que tu ne veux pas qu'elle serve le Seigneur. Tu ne veux pas qu'elle serve le Seigneur. tu veux qu'elle te serve toi Non, non, non, parce qu'elle sera trop puissante. Ah, ah. Non, Aujourd'hui, je t'arrête. tu enlèves tes maladies, tu as mis là-bas. Enlève ça. J'ai détruit, elle était trop, trop belle. C'est toi qui l'as détruit. J'ai beaucoup détruit. Ah, ah. Mais tu ne réussiras pas là-dessus <laughs> C'est fini pour toi aujourd'hui. Oh, le feu du Saint-Esprit entre de la tête aux pieds. Le feu du Saint-Esprit entre de la tête aux pieds. Le temps de cette chose est fini. Le temps de cette chose est fini. Je te commande de partir par de lit ses corps. Tu vas pas de lieu aride, le lieu le plus aride. soit et tes maladies. Je te déracine. Dans Où que vous soyez, les forces du mal vous quittent, où que vous soyez qui me suit maintenant, recevez votre délivrance depuis votre maison. La Bible dit, ça ne sera ni par la force par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur l'Éternel. Et cela est fait. est moi ma fille. donne tout ce que tu as perdu. À dater d'aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, que tu retrouves tout ce que tu as perdu au centuple. plein Jesus' name. Père, merci. Quelqu'un dit Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. acclame le Seigneur. Shama. Oh, Shama. Oh, Shama.